disesuaikan dengan konten yang sangat menginspiratif ya eh, maksud tuh lebih konten yang fun konten yang emosional narasinya kena dan lain-lain nah sekarang adalah zamannya seperti itu gitu jadi kalau misalnya bapak ibu hanya jualan-jualan diskon bla bla bla bla item itu nggak akan membekas membekas tuh maksudnya tuh ya hanya sekilas lewat tapi mereka nggak akan kenal yang namanya produk apa bapak ibu gitu lihat aja Gojek Gojek itu kampanyenya itu nggak banyak tentang promonya gitu mereka lebih banyak tentang cerita tentang storytellingnya kalau nggak salah kampanye mereka terakhir itu adalah rumah kemara kalian tahu kan mereka lagi partnership dengan salah satu film namanya rumah kemara uh, eh, eh keluarga kemara keluarga kemara keluarga kemara uh, terus uh, di keluarga kemara itu ada gojeknya mereka sebagai partner dimana pemain itu menggunakan gojek gitu menggunakan gojek dan mereka itu bikin video yang menurut saya itu bagus banget untuk mengingatkan kita kembali ke keluarga yang kemarin pemain nantinya gitu. Nah itu kan men, apa ya mengambil emosional marketing. Malah kebanyakan pemain besar rata-rata adalah bikin video yang seperti itu. Bayangkan aja dalam waktu satu bulan pengguna apa ya yang nonton cepat juta pengguna kayak gitu. Ada yang tahu Nusa nggak di YouTube yang kartun muslim untuk anak gitu. Bayangkan aja dalam waktu satu hari yang nonton satu juta loh satu video bahkan saya salah satu yang sangat suka gitu nonton videonya selalu saya nanti gitu videonya mereka tampil gitu muncul di YouTube dalam pas saya buka itu penontonnya udah sampai satu juta padahal itu baru satu hari nah apa yang disampaikan oleh Nusa gitu selain karakternya yang lucu dan mudah dilihat, pesan-pesan moral yang bagus tapi juga apa ya mereka itu ambil satu momen di mana anak bangsa bisa loh bikin karya seperti ini gitu mereka ngambilin momen momen yang pas gitu jadi seperti itu jadi YouTube apakah itu efektif efektif juga gitu cuman buatnya gimana gitu nah itu nanti kita akan ngomong nah tadi kan lebih banyak overview pertanyaan adalah bagaimana anda bisa berteman di era digital simpel pertanyaannya bagaimana teman-teman bisa bersaing di era digital btw panitia aku sampai jam berapa ya sepuluh GMPN sampai jam berapa oh enam belas rata punya. soalnya uh, di sini tuh eh, lebih ke apa ya lebih ke diskusi banyaknya gitu jadi kalau misalnya ada yang mau ngomong apa itu angkat tangan langsung aja ya bagaimana bisnis anda itu bisa berkembang di era digital mungkin pertanyaan adalah kita bisa untuk bisa mengembangkan bisnis di era digital tapi yang paling sering terjadi adalah kita fail kita gagal Gagal itu bukan berarti kita udah ngeluarin duit tapi ternyata di digital kita nggak banyak closing kebanyakan orang bilang kayak gitu sebenarnya itu adalah saya percaya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini sebenarnya itu udah di kemampuannya teman-teman tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah teman-teman sudah tahu belum saya kira yang paling apa untuk kita teman-teman belum kan nah itu yang terjadi di UMKM yang terjadi di bisnis sekarang atau apa itu adalah mereka itu apa ya kebanyakan kebanyakan UMKM itu mereka nggak tahu channel yang paling efektif dalam bisnisnya mereka oke WA itu efektif cuman kita nggak bisa jamin kalau misalnya Facebook ternyata lebih efektif gitu nah seperti itu lalu Instagram nggak aktif tapi ya bikin saya fashion tapi saya udah jualan Instagram tapi nggak ada pertama sama sekali pertanyaan adalah kontennya bagus atau enggak fotonya bagus atau enggak captionnya bagus atau enggak jadi walaupun kita berpikir bahwa bisnis kita itu udah memilih sana baik bagaimana aksinya dan lain-lain maka kita ada formula namanya adalah riset aksi dan analisa tiga formula ini yang akan Eh, kita diskusikan ke depannya dalam waktu satu jam ke depannya riset hasil analisa nah apakah setiap yang sudah kita lakukan ketiga ini akan berhasil? enggak, belum tentu saya bisa bilang bahwa kita harus coba-coba-coba dan berinovasi tadi sudah bilang kan uh, apa saya sudah melakukan iklan di FB sudah bikin postingan di FB dan lain-lain ternyata enggak closing terus saya ubah captionnya gitu ternyata captionnya menarik gitu sehingga clothingnya dapatlah satu jadi gitu ya itu adanya riset dan juga adanya inovasi seperti itu jadi jangan gitu-gitu aja saya pun untuk marketing saya nggak pernah menggunakan metode yang sama dibandingkan belum sebelumnya jarang banget saya selalu berinovasi untuk bermarketing kenapa berinovasi lihat aja Gojek Gojek itu waktu Ramadan cari pahala kan kampanyenya dan ya momennya lagi Ramadan dengan aplikasi Gojek kalian bisa saling kerja terdekat cari pahala ya kan terus kampanyenya lucu lagi pakai si apa tuh yang rebana itu aku lupa pemerannya itu pakai rebana itu gitu ramainya kan juga sama yang awal kampanyenya tentang tadi yang video kita barusan lihat sekarang Ramayana itu lebih ke no tipu kalau nggak salah kalau misalnya ibaratnya Ramayana itu banyak banget kampanyenya nah itu kita bisa lihat apalagi ya Gojek yang mungkin paling kontras di Gojek ya. kalau sekarang kampanyenya Gojek itu apa yang paling menentukan ya uh, ya itu sih yang keluarga Semarang gitu nah, lalu kalau masalah dia sempat mulai aja dulu gitu mereka tuh punya kampanye masing-masing nah kampanye itu punya periode nah periode itu maksudnya seperti apa mereka nggak akan mungkin melakukan kampanye kalau misalnya mereka tidak melakukan riset kalau mereka nggak melakukan apa ya observasi terlebih dahulu kita masuk ke riset suatu metode yang menentukan target user yang tepat dalam bisnis anda pernah nggak sih teman-teman melakukan riset dalam marketing? Ada ada yang melakukan riset nggak? Nah, Mohon di silent ya HP-nya ya. Kita siap untuk belajar. Silakan. Iya, oke. Okay. Gimana? Ada ini nggak? Uh, riset dan lain-lain. Nah, kalau riset itu seperti ini. Jadi teman-teman harus nentuin targeting, diferensiasi, positioning dan segmentasi. Targeting itu apa? Segmentasi itu apa? kita mulai dari ke teman tani gue targetin dulu deh boleh mantan itu sebenarnya itu bisa dari sini ke sini gitu teman mantan itu tentuin dulu pertama adalah demografi demografi itu apa demografi itu contohnya adalah ah ya gitu lebih ke wilayah misalnya teman-teman mau jualan ah, teman-teman uh, rote misalnya ya rote di baru dan di Riau lah di Riau Karena kamu mau bukan di Jawa udah bukan kan gitu bukan? Ah, oh jauh udah ya. Nah, misalnya di Pekanbaru deh gitu. Kita ambil contoh karena kan cabangnya banyak banget di Pekanbaru ya. Nah, kita mulai di Pekanbaru. Nah, Rote mau jualan uh, bakery di Pekanbaru, otomatis kan ngapain kita harus ngiklan ke Medan? Simpelnya seperti itu. Nah, lalu ada juga misalnya itu umur. Rote ini sebenarnya tuh target kita siapa sih? Kayak sering beli di Rote, ternyata yang datang itu adalah bapak ibu bukan anak-anak ya kan bener gak sih yang datang ke rote itu rata-rata adalah orang tua mau muda sampai tua itu datang ke rote jarang itu anak-anak otomatis mending kita jualan kemana jualan ke bapak ibu ya kan umurnya berapa bisa dimulai di umur 25 sampai ke umur 40 gitu. 45 ke atas gak yakin sih megang smartphone gitu. <laughs> 50 ya kan sesimpel itu gitu Eh, kita harus melakukan itu satu penting itu, itu lalu targeting nah mulai kita menargetkan mereka gitu targeting itu adalah uh, suatu upaya bagaimana bapak ibu mulai menargeting aksinya udah mulai nih lalu diferensiasi perbedaan produk bapak ibu dengan yang lain apa sih sebenarnya tau gak sih kalau misalnya uh, aku nggak ngomong kompetitor kan ya di OT kan ya misalnya ada Tanmola, ada OT dan lain-lain diferensiasinya OT apa sih sebenarnya kalau misalnya bapak ibu udah punya diferensiasinya kalau misalnya konten menyasar ke misalnya pengusaha muslim atau apa gitu maka saya lihat di sini kan di order kan banyak nih port port muslim otomatis itu kan bisa jadi potensial market benar nggak sih nah jualan seperti itu gitu nah kita maksimalin aja yang mungkin potensi marketnya lebih besar jangan berpikir marketing itu luas maksudnya kita menjual itu keluar ke banyak orang nggak bisa masa sih kita jual popok kayak banyak jadi yang nggak mungkin kan jual popok ke anak bayi jual popok itu kemana ke orang tua ya kan berarti iklannya adalah di segmentasi sekian gitu terus misalnya gabung ke itu parenting misalnya ya kan seperti itu gitu jadi berpikir itu jangan ke apa ya jangan ke hal-hal yang sangat luas kita harus spesifik karena kalau misalnya marketnya bapak ibu, bapak ibu berada di ekosistem itu jualannya akan lebih gampang kenapa saya jangan jualan produk saya itu di misalnya di grup tekan baru apa gitu di grup lain gitu karena apa ya saya belum segmentasinya saya gitu segmentasinya saya gitu saya ada punya segmentasi sendiri di mana saya berjualan kenapa bapak ibu misalnya yang produk fashion mending jualannya di grup yang seperti apa ya misalnya muslimah dan lain-lain oh ternyata saya jual loh jilbab muslimah yang bla bla bla kriteria bla bla bla saya nggak tahu model jilbab itu seperti apa tapi asal akar tentang apa saya rasa bisa jualan jadi yang terpenting itu adalah menentukan dulu nih baru positioning positioning itu adalah bagaimana orang tahu tentang produknya bapak ibu dalam apa ya misalnya brand dan lain-lain misalnya contohnya kayak gini uh, roti itu positioningnya kalau nggak salah umat ya ada di semua suasana ya nah, saya ingat <laughs> ada di semua suasana gitu ada di semua suasana berarti uh, seperti apa sih posisi itu positioningnya Rote ke botol apapun minumannya eh apapun makanannya minumannya ke botol botol ya kan uh, brand entah apa gitu uh, intinya setiap itu punya ini punya positioning kalau sekarang Gojek itu positioningnya Gojek Inatel aja tapi kan ada juga Tokopedia tempat kampanye konstituennya mohon aja dulu ya kan mulai aja dulu mulai aja dulu jadi positioning itu menggambarkan tentang bisnisnya bapak ibu nah itu harus diciptakan karena apa kalau misalnya orang itu melempar apa ya bapak ibu melemparkan ke bapak ibu orang tahu tentang produknya bapak ibu sesimpel itu jadi kalau misalnya saya bilang uh, apa ya hmm, roti itu apa teman-teman udah tahu kalau misalnya roti itu yang jualan makanan apa ya e, roti dan lain-lain bukan itu apa roti dan lain-lain gitu jadi pertanyaan adalah bapak ibu waktu meletakkan brand pernah nggak sih berpikir orang memikirkan apa sih tentang brandnya kita pernah berpikir nggak jadi makanya bikin brand itu nggak kalah-kalah ya kan bikin brand itu nggak kalah-kalah Gojek Gojek itu udah rubah logo berkali-kali tau nggak logo Gojek yang baru itu bukan lagi motor udah tulisan Gojek biasa Kenapa? Karena aplikasi Gojek itu sudah melayani banyak aplikasi. Ada GoRide, GoCar, dan lain-lain. Nah, tau nggak Grab itu dulu Grab Bike, bukan Grab. Tahun 2016 mereka branding namanya Grab aja, bukan Grab Bike. Dulu Grab Bike, sekarang udah Grab. Nah, seperti itu posisinya. Nah, pertanyaan adalah tadi kan saya sempat ngomong ya objektif, objektif, objektif. Objektif itu paling penting itu adalah tidak konversi, engagement, sama aktiviti. Nah, disinilah kita mulai berpikir bahwa bisnis bapak ibu itu sebenarnya mau ngapain sih? Saya artikan dulu ya konversi itu apa? Konversi itu adalah bagaimana bapak ibu melakukan penjualan terus mendapatkan hasil. hasil itu dalam bentuk apa? Mungkin uang mungkin tujuan bisnis saya adalah tujuan dari digital marketing saya adalah saya pengen berjualan memperkenalkan produk saya dan saya mendapatkan uang yang kedua adalah engagement bagaimana orang membicarakan produknya bapak ibu ya kan jadi misalnya bapak ibu melemparkan konten video konten video yang apa ya contohnya misalnya uh, Ramayana tadi yang tentang produk original nah mereka berbicara tentang produk bapak ibu Ma, engagement itu dalam bentuk apa sih? like, comment, dan juga share ya kan? bayangkan aja kalau misalnya bapak ibu lempar ke satu postingan FB tiba-tiba share adalah 100 itu belum lagi di share oleh orang yang di network mereka belum lagi dilihat oleh network yang mereka share nah sebesar itu gunanya engagement akuisisi akuisisi itu apa akuisisi itu lebih ke bagaimana bapak ibu mendapatkan partner dari kompetitor Bayangkan nggak ya? misalnya uh, yang awalnya dulunya saya pengen saya adalah pelanggan Van Holland misalnya tiba-tiba saya udah mulai suka di rote kenapa sih saya suka di rote oh ternyata lebih murah dan lain-lain nah itu adalah strateginya rote untuk bisa mendapatkan akuisisi misalnya customernya nah, saya itu dia itu kelompok itu ternyata banyak di kompetitor kompetitor A nah kenapa bisa ya saya menawarkan diskon diskonnya 70% misalnya kalau misalnya kamu mau pindah ke aplikasinya saya eh pindah ke bisnisnya saya jadi itu adalah strategi posisi jadi tentukan dulu objektifnya apa jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah nentuin objektifnya, kalau bisa nentuin objektif itu sesuai dengan tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu lebih ke apa ya? Uh, Bapak Ibu sebenarnya mau ngapain sih? Dengan misalnya rote uh, eh, pengen uh, lebih ke Indonesianya gitu kan, pengen rote itu ada di semua cabang di Indonesia. Otomatis kan bagaimana cara rote ini bisa berkembang sampai ke Jawa gitu, selain buka cabang ya karena buka cabang kan diperlukan penjualan yang lebih maksimal lagi nih untuk bisa apa ya membicarakan bahwa itu OT itu apa OT oke okay, terkenal di Pekanbaru di Jawa kita nggak bisa jamin kalau misalnya OT bisa berkembang gitu cuman bagaimana OT itu bisa berkembang di Jawa mereka pasti melakukan riset terlebih dahulu gitu nah bagaimana Gojek itu sampai akhirnya saya pernah cerita dengan uh, eh, nya Gojek VP-nya Gojek uh, jadi rata-rata manajemen Gojek itu teman saya terus saya cerita apa sih alasan pertama Gojek itu buka cabang di setiap kota? Mereka ngomong adalah usernya, potensial usernya. Karena apa? Karena kan dulu ada kasus di Pekanbaru konvensional bentrok dengan ini tapi pernahnya itu ya itu adalah permasalahan yang mungkin hal yang biasa di setiap kota gitu karena ada ancaman cuman ya bukan dipungkiri lagi kembali ke customer kalau customernya lebih banyak kontra pro apa pro terhadap Gojek saya yakin Gojek bisa lewat itu lewat itu gitu hal itu menjadi pertimbangan Gojek untuk bisa membuka cabang ke kota-kota mereka udah punya user maka kalau misalnya bapak ibu mau buka cabang mau ekspansi dan lain-lain coba lihat usernya dulu tadi kan kita melakukan riset ya kita melakukan riset nih kalau misalnya bapak ibu hanya buat cabang hanya eksistensi saya yakin dalam beberapa bulan tutup tokonya lihat dulu lihat dulu ini kenapa bukan di pepaya pepaya ini bisa kita target market adalah seorang kantor ya kan kita target market itu kreatif banget loh ada di sini gitu kreatif banget loh jadi ini tempat yang sangat bagus gitu selain untuk penjualan tapi juga untuk marketing ternyata ada loh rote di jalan pepaya jadi seperti itu jadi marketing itu ngomongin segalanya ngomongin segala tentang opportunity tentang peluang kalau kucing wajar ya karena kita berpikir gitu berpikir kira-kira bisnis saya itu apa gitu berpikir ini nah yang kedua adalah aksi memilih channel ya kan tadi kita udah melakukan riset panjang-panjang akhirnya kita tahu user kita siapa kita mau ngapain dan lain-lain tahap selanjutnya adalah memilih channel yang cocok untuk bisnis bapak ibu ini saya minum ketiga-tiganya <laughs> Soalnya kita lihat ketiga, ya? Jadi kalau kita misalkan kalau seandainya kita fokus dengan digital marketingnya apakah kita mesti perlu eh, menyiapkan tempat menyiapkan tempat yang strategis atau ada hubungannya nggak dengan digital marketing dengan tempat atau kalau sekarang kan kita lihat banyak toko-toko yang rumah aja di rumah apa di udah berjualan di rumah aja tapi nggak sempat uang gitu kan hmm. nggak harus buka toko atau harus sewa toko apa maka gimana sambungannya antara digital marketing ini dengan eh, online offline mas? Iya, offline. Pak, pertanyaan mas. Kalau di toko kan biaya gitu kan, sementara kita di rumah dapat barang, kita nggak online aja itu gimana? Betul. Uh, jadi gini, kita sedikit uh, ngomong tentang offline ya. Offline dan online itu sebenarnya bersinergi cuman yang kadang orang berpikir adalah uh, offline itu untuk eksistensi makin banyak kita punya cabang terus makin terkenal dan lain enggak kadang ada orang berpikir bahwa punya karyawan banyak punya karyawan punya karyawan banyak oh, jadi selama ini nggak ya uh, punya karyawan banyak itu tandanya bisnis kita sukses enggak untuk punya karyawan kecil terus omsetnya gede benar enggak ya kan punya karyawan kecil tapi omsetnya gede gitu nah sekarang masalah online dan offline Jujur itu adalah hal yang sangat berkaitan. Ngerti nggak sih? Contoh gini, ada yang tahu GoFood Festival nggak di Trackman? Ya. Itu sport 50 persen loh. <laughs> Jadi GoFood Festival itu kan awalnya kita tahu dari online juga gitu. Nah, bagaimana cara mendatangkan orang ke GoFood Festival? Lewat sosial media. Kasih tahu di sosial media, misalnya kita menggunakan channel proses, karena proses PKU itu sebenarnya banyak digunakan oleh apa ya, banyak dipolo oleh pengguna yang suka makanan baru kuliner banyak kan influencer makanan di baru terus di post uh, eh, di post dan kasih tahu bahwa ada GoFood Festival loh di kamar mereka datang offline seperti itu nah contoh kayak gini pernah cari nggak di Google kalau misalnya roti terdekat di dekat ini pernah cari nggak di Google? Atau rote jalan pepaya? Ada yang pernah nyari? Rote itu di jalan pepaya. Saya awal pertama kali ke sini saya nyari di Google rote jalan pepaya, walaupun jalan pepaya itu singkat ini gitu. Dan tapi saya tetap nyari di Google gitu. Nah, itu salah satu bagaimana online dan offline itu saling berhubungan. Nah, gitu. Pertanyaan lainnya, apakah kita harus punya toko? kalau misalnya offline kita udah maksimal kembali lagi ke bisnis apa bapak ibu kalau misalnya aku ambil contoh ada tahu brodo nggak brodo iya. oh saya pas banget dengan brodo brodo itu sepatu fashion untuk pria brodo itu produk dari Bandung uh, tahu nggak brodo itu sangat terkenal di online sangat sangat terkenal di online produk itu nah nah mereka dapat feedback seperti ini saya mau beli produknya bodoh. cuman saya takut salah beli walaupun sudah jelas-jelas kalau misalnya ukurannya nggak pas itu bisa dikembalikan itu kan tapi orang ada feedback di mana saya pengen gitu nyentuh langsung produknya terus nyoba cocok atau enggak mau nggak mau produk kan harus bikin ini toko ya kan nah seperti itu kasusnya cuman ya walaupun feedback itu misalnya ada di Medan karena aku di Medan tunggu dulu feedback itu misalnya sampai seribu orang yang ngomong seperti itu di Medan baru dia buka kebayang kan, ya jadi di Bordeaux itu bukan soal aku tanya dengan si Yuka kondernya Bordeaux pas nanya sama Mas Buka, Mas kenapa sih? Kan di awal tahun 2015 aku kenal sama Porto, Mas bilang kalau misalnya penjualan kita di online aja semuanya tiba-tiba mas udah bikin offline wah nggak pakai internet kan gitu kan wah nggak itu cuma ternyata feedback yang banyak dikeluhkan oleh user kita adalah mereka mau nyoba langsung nyoba langsung produknya sepatunya bodoh untuk cocok atau tidak ya kan kalau misalnya sepatu itu kan ada ukuran Eropa, ada ukuran apa gitu kan kadang 42 itu beda dengan 42 Eropa kayak gitu nah makanya di buka toko jadi kita bisa bukan bilang bahwa offline itu harus di mana atau enggak, enggak. Tapi ada di mana offline itu tutup. Contoh kasusnya adalah Tanah Abang. Kebayang nggak? Tanah Abang itu jujur aku sangat kering tuh dengan ibu gitu ya. Kalau misalnya ke Jakarta, oh ibu gila jual, gila belanja gitu. Kalau misalnya ke Tanah Abang itu udah kayak ada kemana gitu, per blok A, blok B, C, D, dan lain-lain lah. Tanah Abang itu udah mulai sepi Tahu gak sih? Tanah Abang yang dulunya itu sebagai pusat perbelanjaan di Asia Tenggara sekarang udah mulai sepi. Nah kenapa? Ya ternyata bukan soal mereka bangkrut dan sepi orang untuk Tanah Abang bukan seperti itu. Yang di satu sisi mereka udah mulai kehilangan pengunjung, di satu sisi mereka menilai bahwa online ternyata lebih maksimal. Ya kan? Jadi kebanyakan mereka itu bukan berpikir bahwa mereka udah mulai sepi orderan, tapi uh, data yang aku punya, selain mereka sepi orderan di offline, dan mereka merasa di online lebih maksimal. Jadi mereka sekarang sudah mulai jualan di online. Ada uh, ada suatu kondisi di mana teman-teman mulai berpikir bahwa untuk menutup itu bukan bangku, menutup itu memaksimalkan channel yang ada tapi online yang maksimal nah seperti itu jadi kita orang kan mungkin berpikir wah ini jualan kok enggak karena ternyata ada channel yang lebih efektif untuk jualan di US aku punya datanya pernah baca bahwa di US itu mallnya udah mulai tutup pernah dengar itu nggak sih mall di US itu pernah tutup itu sejalan dengan uh, sejalan dengan behavior kebiasaan orang Amerika dimana mereka lebih investasi uangnya itu lebih ke jalan-jalan untuk belanja I think di Amerika itu sudah mulai apa ya teknologi sebenarnya kebiasaan mereka itu sudah menggunakan teknologi jadi uang mereka itu lebih ke jalan-jalan ke luar kota lebih ke luar negeri behavior mereka seperti itu kalau orang Indonesia kenapa mallnya masih tetap aktif ya jalan-jalan <laughs> jalan antara apa kita nggak bilang offline itu jelek nggak bilang online itu bagus dan lebih bagus zaman kan? kita nggak bisa ngomong kayak gitu tapi bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan offline dan online itu sejalan kebayang nggak kebayang nggak kan, gitu jadi kalau misalnya dirasa online lebih baik ternyata kos, operasional di offline gede teman-teman tutup tokonya terus fokus ke online nggak kalah kan nggak kalah jadi mulailah berpikir seperti itu jadi kalau misalnya emang nggak bisa dipertahankan offline kita online is oke okay. kalau misalnya di online kita nggak maksimal nggak maksimal terus kita pengen maksimal di offline is oke okay. mau kedua-duanya is oke okay. lebih baik malahan kalau misalnya bisa kedua-duanya Benar? Kayak itu ini contoh bukan apa Gak kelihatan ya apa sih yang salah dari banner ini Gak kelihatan ya aku nggak bisa ngezoom juga jadi yang salah itu pertama adalah hari Sumpah Pemuda itu mereka bikin tanggal 29 yang benar itu 28 kan ternyata itu adalah bagian dari kampanyenya mereka di mana pas orang lihat Balinho kok Sumpah Pemuda itu tanggal 29 gitu 28 yang benar bro gitu ternyata itu adalah bagian dari kampanyenya mereka bagaimana ini jadi viral ini sempat viral kenapa sekelas buka lapak kok bikin Sumpah Pemuda tanggal 29 heboh kan orang voting ternyata ini adalah bagian dari kampanye mereka Terima kasih untuk perhatian yang luar biasa pada eksperimen sosial kami. Dan yang sebesar mengingat sumpah bangsa. Selamat Hari Sumpah. Ada empat Coba coba coba. Terima kasih. Viral kan? Luar biasa. Pada eksperimen sosial kan. Berarti yang berhasil membuktikan bahwa masih besar semangat untuk mengingat sumpah yang mempersatukan bangsa ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2018. itu adalah salah satu contoh bagaimana offline dan online itu bekerja jadi Bukalapak bikin viral postingan eh bikin viral dengan balinho yang kalah terus viral lalu tempat ada viral dia ada orang yang melamar pakai balinho tau nggak di Jakarta tempat viral kan ya dia melamar pasangannya dia itu pakai balinho gede will you marry me itu gede banget itu mungkin data banget kali ya orangnya nggak tahu duitnya mau kemana lagi ya kayak gitu nah jadi itulah kombinasi offline dan online kita nggak bisa bilang bahwa offline itu adalah channel yang kurang efektif kita nggak bisa bilang pertanyaan adalah kembali lagi ke bisnis teman-teman ya kan nah lalu bangun website nah kenapa saya menyarankan kalau misalnya teman-teman punya bisnis itu harus bangun website karena ada satu Tokopedia itu eh Tokopedia sama Bukalapak dong pernah tau nggak? Bukalapak itu tahun 2018 down satu hari buat kita nggak bisa diakses. Iya, bukan bukan karena promo, servernya down. Server itu masalahnya nggak bisa diakses sama sekali karena gangguan. Kebayangkan kan bukaan bukaan yang apa ya berjualan buka lapak itu satu hari itu nggak bisa jualan. malah saya menyarankan teman-teman setidaknya minimal punya website minimal punya website untuk brandnya teman-teman tapi kalau misalnya belum punya is okay gitu kenapa punya website karena pertama adalah kita nggak tahu masa depan mereka ini selama apa benar nggak dan di satu sisi marketplace sendiri itu teman-teman harus percaya dengan jutaan kenapa, jutaan mitra kalau misalnya teman-teman punya website setidaknya teman-teman masih bisa jual di sosial media ya kan bisa jual di offline sedangkan kalau mau lihat produk kita katalognya katalog fashionnya kita bisa lihat di website cuman nggak semua UKM emang bisa bikin website gitu nggak semua UKM emang belum apa ya belum bisa bikin website jangan bikin website bikin akun di Bukalapak aja mungkin masih belum ngerti ya bagaimana bikin itu nanti. gitu cuman ya kembali lagi ke tujuan bisnisnya kalau mau maju minimal teman-teman harus belajar bagaimana bisa mengekspansi ke apa bagaimana bisa teman-teman punya website dan lain-lain atau sosial media tapi di waktu yang tepat jangan saya bilang di sini oh ternyata mungkin harus bikin website terus saya bikin website enggak di waktu yang tepat di waktu yang tepat tuh saya berpikir bahwa bisnis saya itu udah waktunya untuk bikin website saya nggak bisa bikin website nih gimana caranya banyak kok yang bisa bikin website ya mungkin keluar kos sih cuman yang namanya investasi untuk keluar bisnis kita apa salahnya gitu ya kan bikin website sekarang bisa satu sampai berapa jutaan lah itu kurang lebih seperti itu nah sosial media nah sosial media oh ya nama saya Deka sekarang jualan online tiga kali tiga di ruangan tiga kali tiga aja di rumah kan karena tahun ini mau buka store gitu kan kios tapi itu lebih tepatnya ke gudang gudangnya karena rumahnya udah nggak untuk lebih lagi ruangan lantai tiga itu untuk stok barang itu nggak cukup lagi orang banyak juga yang datang ke rumah walaupun di gang sempit kan jadi kayaknya butuh tempat yang agak luas selama ini fokusnya di FB karena cuman misalnya cuma FB organik dan eh, yang berbayar ads nah mereka udah punya ini mungkin Eh, database customer ke sistem keuangan karena kan cuma itu UMKM kan, kan budgetnya terbatas kan orangnya juga terbatas kan adminnya jadi punya sistem keuangan yang ada database di situ nah pertanyaannya databasenya udah lengkap kan ada alamat nomor HP dan email juga ada nah apa yang harus dilakukan dengan database itu udah banyak dari orangnya apa harus di kayak Pak bilang tadi di spam satu-satu SMS atau diapain gitu biar mereka tujuan jualan kalau kita sekarang masih konversi gitu. jadi itu bukan posting bukan untuk duit gitu kan laku gitu kan itu aja terus rame yang lain belum jadi tujuannya dari itu aja biar yang lama itu beli lagi dan kalau yang itu khusus untuk yang baru-baru nah apa yang harus dilakukan database yang sebenarnya ada banyak tuh jadi sebenarnya tadi punya data ribuan ya punya data ribuan data yang punya itu nama kemarin nomor HP punya nomor punya tanggal lahir mereka nggak oh, kalau bisa punya sih gitu nanti kita bilang kenapa tanggal lahir saya punya tanggal lahir lalu punya alamat mereka nggak punya ya ah, apa lagi selain itu itu aja ya bagian panjang pernah cari tahu nggak customer nah, mana yang paling sering berulang-ulang beli? Pernah mendata itu? Ada. Pernah dapat perlakuan khusus nggak untuk customer seperti itu? Uh, seberapa persen perlakuannya? Dari lima persen. Contoh-contoh, misalnya ada 100 orang yang berlangganan terus bolak-balik, terus-terusan uh, eh, perlakuan itu maksudnya dari 100 database itu berapa database yang diperlakukan dengan baik nah jadi gini kita akan punya database di mana 100 orang itu bertransaksi berulang-ulang ya kan kita harus melakukan perlakuan khusus maksudnya itu mereka sebagai loyalitas customer ada sedikit perlakuan khusus nggak misalnya uh, kita melayani mereka dengan sangat baik dan lain-lain gitu nah dari 100 database itu berapa orang yang diperlakukan dengan khusus sama aja nah, jadi gini percaya atau tidak loyal customer itu bisa jadi influencer influencer itu adalah yang merekomendasikan produknya mbak bisa menjadi reseller yang merekomendasikan produk mbak nah jadi kebanyakan orang lupa punya database terus nggak pernah tahu siapa sih sebenarnya loyal customer mereka kenapa saya bilang memprioritaskan dan mengkhususkan loyal customer karena mereka bisa jadi influencer mereka bisa merekomendasikan produknya bapak ibu Kebanyakan ya itu nah itu datang pertama Kalau kita kita olah dan kita cari tahu siapa sih loyal customer kita yang kedua kalau misalnya bapak ibu punya tanggal lahirnya dia itu bisa kasih penawaran khusus atau ucapan selamat ulang tahun sesimpel itu sesimpel itu simpel sederhana tapi bayangkan tiba-tiba di PM oleh uh, di PM oleh suatu bisnis selamat ulang tahun mungkin gitu kan bla bla bla bla bla bla eh sosok banget gitu ya tapi itu yang saya lakuin sesimpel itu sesimpel itu saya punya data ulang tahunnya mereka kalau saya bikin suatu sistem otomatis sistem ada tulisnya sih emang sistem otomatis yang mengucapkan kalau misalnya dia berulang tahun di hari itu tolong kirimkan email selamat ulang tahun pernah buka Google nggak di ulang tahun Kalau iya. selamat ulang tahun kan dari Google gitu ya akhirnya ada perhatian gitu ya ya gitu gitu kita nggak pernah perhatian nah kalau seperti itu itu bisa diolah uh, data ini secara salah tahu nggak sih di Facebook itu kita bisa memanfaatkan email dan nomor telepon untuk targeting tahu nggak yang pakai FBS misalnya kita punya 10.000 database uh, database email logikanya gini orang daftar Facebook pakai apa sama nomor telepon ya kan kalau misalnya kita upload behavior dengan nomor yang sama otomatis Facebook akan mencagetkan merekomendasikan ke nomor yang itu atau kita mendapatkan data kan itu sebagai customer kita kan kita dengan Facebook itu bisa dapat data dengan memanfaatkan nomor HP sama email itu Facebook akan mensugestikan ternyata sasaran iklan kita itu bisa ke yang sesuai dengan behavior nomor HP sama email kenapa? Kalau HP-nya sama, akun Facebook-nya sama. Facebook mensinkronisasikan itu sama, otomatis dapat dong datanya dia. Aktivitas dia di Facebook